что ты не любишь слайм. слаймы любят все и очень-очень сильно. И сегодня я буду делать огромный гигантский слайм. Ну что, начнем? out of it.